Hola, ¿qué tal? Somos Jesús Soria y Juan Malagón. Él es el productor y actor y yo el director y guionista del cortometraje El Despido que habéis seleccionado en vuestro festival. En el Ferrucho Film Festival. Sí, queríamos daros las gracias por habernos seleccionado y deciros que lamentamos mucho no estar ahí con, mm. con vosotros. Sí, en estos días estamos preparando una producción y además estamos organizando nuestro propio festival, entonces no nos es posible estar allí. Sí, pero bueno, en cualquier caso, eh, daros las gracias el próximo año podemos ir. Mm, pasadlo muy bien con el festival. Esperamos que os guste nuestro corto, que es pues eh, modesto, pero lleno de, mucha ilusión. Lo hicimos con mucha ilusión. Desde luego, no nos falta en esa Eso es. <laughs> Chao. Chao, hasta luego.